大部分在通书上列红字的吉事都是通宜可取的。另外，礼拜二呢，逢到的是我们的麒麟日，所以在荧幕前的男性朋友们，大可利用礼拜二这一天呢，到庙宇去做祈福拜拜，可以让你的运势呢提升不少。另外，礼拜三逢到的是金龙玉凤日，在当天是非常适合去做登记结婚。 那还有包括就是我们的迎亲纳产、嫁娶，所以老师也会建议呢。如果说你在晚间宴请朋友，也就是我们的酉时，因为当天的酉时逢到开泰，那也是非常的吉祥的哟。另外礼拜四逢到的是吉星易照，这个吉星易照呢，落到的时辰是我们的未时。 它会照亮我们的明堂，所以如果你现在觉得你的前途不是很明亮，你觉得很迷惘，不知道怎么办，这个时候赶快听一下老师教你怎么透过这一天吉星易照，帮自己开运开明堂。首先，如果我们在家中，或者是你在办公室，我们要先知道自己的明堂是落在哪里。在家里，你的明堂就会意味的是第一个外明堂，你的阳台。 你再来，第二就是你的内明堂，也就是我们的客厅的部分，这两个地方尽可能都要做到整洁、干净，这样子我们的家运才会提升，才会明亮。杂物也尽量不要堆积在阳台或是门口，才不会家运有所阻碍跟滞。另外，我们来看，就是如果你刚好是在办公室的朋友，你的明堂当然就是你座位了。 所以呢，座位的正前方，不管是你的青龙边或者是你的白虎边，都是一样的。我们尽可能呢，都要让我们的桌面呢，杂物丢掉，那那个是东西呢，都要归列排好，那有条有数的。那这样子，我们在我们的职场上面呢，才不会呢逢到小人，也可以让自己的名堂呢，好，随着整洁之后呢。 把小人给清掉了，让我们的路途呢、仕途呢可以更顺遂一些。那要做的时辰呢，整让就是这个环境，我们的明堂整洁的时辰就会落在当天礼拜四的未时，下午一点的三点这个时间，务必在这个时候做清理。我们也可以当清出一条明路，然后把小人清除。 好，再来我们来看一下，礼拜五逢到的是勿探病的日子，当天同时也是不宜做嫁娶、入宅跟开市，所以，屏幕前的朋友们也特别要留意一下喽。另外，礼拜六逢到的是喜神登贵，喜神登贵的时辰刚好落到了当天的七点到九点这个时间，所以如果说你在当天要做迎娶纳彩， 嫁娶也是非常适宜的。当天早上，如果你听到很多迎娶的鞭炮声，我们也可以给他们满满的祝福，因为他们真的挑了一个非常吉利的时辰。好，我们再来看一下礼拜天逢到的是正八座的日子。什么是正八座？这个时候就来分享一下命理冷知识了。正八座呢，在当天呢是地理风水师的一个禁忌日。 也就是任何的风水开语跟相关的提问，大部分的老师在当天都会展言，并不会回应，因为当天呢，我们就是说古人有诗云：阳气已尽，阴气生；时而见星，去推寻。青龙华盖如不到，必失此地不可临。所以在当天，因为没有逢到天时，所以地利人和就也不会到。 老师在当天是会宅在家中，不会出门的。好，那我们再来看一下接下来这一周的运势王又是哪三个生肖的朋友呢？首先第一名是我们属兔的朋友，第二名是我们属蛇的朋友，第三名是我们属羊的朋友。那我们先恭喜这上榜的这三个生肖的朋友。 在这一周呢，务必要继续持续做你们原本正在进行在做的东西，不管是在呃感情上面，或者是说在事业上面，你原本有预定要安排的约会，或者是你本来要计划要做的什么呃拜访客人，所有的行程都务必照原来的计划去做，不要因为你觉得你很顺，所以你又多添加了什么，多添加了什么，这是不好的，因为。 虽然你是当周的运势王，但是它是按部就班，要你照着规矩去做，一步一脚印的。如果呢，你硬是要多塞了很多其他的行程，反而会让你这个好运度会降低，也会影响到你下一周的成效。所以特别要提醒这三个生肖的朋友喽。另外，我们再来看一下接下来这一周个别生肖的朋友所会迎接什么样的运势。 首先，我们看的是属老鼠的朋友，在这一周你的心情上面会比较战战兢兢的，因为你总会没有办法很顺利的能够理解别人交办你的事情，或者是别人在交代你的到底是什么。比如是说，你的主管要你做一件事情，可是你却有听没有懂，这个时候我会建议你，不妨呢可以问一下。 那个同期的，或者是说比较跟这个主管比较久、比较资深的同仁，呃，问一下能不能够能够顺利的解读你上司的意识。那另外一个方法就是，如果能够的话，问当事人当然是比较理想的。好，那这样子的话呢，你才不会在做的时候呢，很怕自己的方向是做错了。另外，也希望属老鼠的朋友在这一周要有信心一点。 因为你没有自信，也会显得畏畏缩缩的，那人家就觉得你好像很怕事。可是其实你只是很谨慎，因为你怕你做错了、说错了、方向错了。但是有的时候大胆一点的话，你这个战战兢兢的这个感觉呢，相对的也会缩小，对你来讲也会是比较好的，不会那么的绑手绑脚，也会少一点约束力。叔叔老的朋友呢，在这一周要注意的是礼拜五。 下一个生肖是我们属牛的朋友，属牛的朋友在这个礼拜会觉得贵人多多，但是这个贵人多多总会让你觉得是非常的烦，为什么呢？因为这个贵人多多是嘴巴东一句西一句，每一个人都是好意来提醒你，但是呢，每说一句你就觉得啊，我知道，哎，其实我懂。 可是呢，这些都是善意的提醒啊。有些东西可能十个里面有七个虽然是重复的，但是那三个关键的提醒是真的能够帮助你的。那不妨还是好好的聆听别人善意的提醒，你不要嫌嘛。那毕竟他们只是提醒你，并不是念你啊，对不对？好，那这个贵人多多的一周，请属牛的朋友好好笑纳了。 你们要注意的天数是当周的礼拜六咯。另外，我们看一下属老虎的朋友，在这一周你不会再觉得两难了，不会觉得选择很困难，也不会觉得进退两难，因为你已经知道你自己要的是什么了。属老虎的朋友在这一周要注意的天数是礼拜五跟礼拜天。那老师也会建议你，千万不要犯一个错误，就是回头看。回头看什么？ 回头看过去的决定，回头看目前的决定都不要了。一旦决定了，你就只有往前看的份儿，因为往回看的状况对属老虎的朋友是不利的，因为你会忘记眼前你的目标是什么。毕竟，当老虎的习性就是虎视眈眈地望着前方，你才知道你的目标是什么，你才能够猎手你要的东西。 所以看前方，你才能够知道，还有得到你所要的。切记不要往回看喽。好，下一个生肖是属兔的朋友。属兔的朋友在这一周呢，你们会觉得惊喜连连。而且因为本来就是属兔的朋友，在这一周运势非常的旺，所以你会觉得，哎，我感情上好像得到惊喜。呃，比如说被告白，或者是被求婚。 又或者是说，在工作上面终于得到你要的案子了，啊，或者是终于成交了梦寐以求的大案件，或者是得到了升官或加薪的机会，在这一周呢，你可能会得到很多大大小小的惊喜，但是老师都会建议你，惊喜之外，你还是务必要落实做好你原本要做的事情，才不会在下一周出乱子哦。 再来下一个生肖是我们属龙的朋友，属龙的朋友呢，在这一周你们会觉得里外忙碌，然后会觉得哦，焦头烂额的好累哦。没错，你会累，所以老师会建议你不要让自己这么的忙，在你忙之前先看清楚你忙的方向对不对，不然你可能是不断的在重工而已，那真的就是白忙一场。 所以千万不要让自己落入一个白忙一场的一周，然后还累得像狗一样，那这样就不是那么的如意了。属龙的朋友在这一周要注意的天数分别为礼拜一、礼拜三跟礼拜天。下一个生肖是我们属蛇的朋友，属蛇的朋友，老师会建议你在这一周一定要给自己一个崭新的计划，不管是在家庭开销，又或者是在工作上面也一同。 有一个新的计划，你才会很清楚的知道我在接下来的这一个月我要落实完成执行哪些项目，没有落后，你才能够得到你要的绩效。那属蛇的朋友呢，这一周因为你想清楚的，你的思绪也可以非常的明确，所以是说在后面要执行力上的话，也才能够提升。所以这一周务必打好草稿计划。 然后下一周，接下来这一个月，好好的去落实，这样子就可以稳当当的了。另外，下一个生肖是我们属马的朋友，属马的朋友，老师提醒你在这一周务必要注意开销，而且你这个开销绝大部分都不是用在自己身上，而是花在别人身上，更多的可能是用在交际应酬上面。当然，老师也说过，投资在人脉上面是必须的。 但是你的人脉，如果他不是必须的人脉，只是泛泛之辈或是浅浅的君子之交，那这样的人，你是不是不应该投入过多的开销在这上面呢？除了花时间在人际应酬上面，你也必须要花一些时间多阅读一些商报周刊，或跟上一些国际的大小时事。 这样子才能够让你在人际之间的交谈当中，让人觉得你是有内涵的，你是可以追寻的对象。不然的话，很快人家也会觉得你露馅，因为其实你并没有让人家觉得这么的有文章。好，所以属马的朋友，除了注意开销之外，也要注意礼拜一哦。另外，我们看一下下一个生肖是属羊的朋友。 属羊的朋友，在这一周呢，真的有那个扬眉吐气、松一口气的感觉。老师也会提醒你呢。虽然这个礼拜你会觉得很多事情呢，好像终于呢上了轨道了，但是你还是一样要持续继续的努力，因为你只是松了一口气，并不代表所有的问题都解决了。但是呢。 还是值得去鼓励你的，因为这个时候你会觉得心里不会这么的紧绷了。下一个生肖是我们属猴的朋友，属猴的朋友呢，老师会建建议你呢，在当中呢要注意你的步骤。这个步骤呢，不管是针对做任何事情的步骤，也是呃也包含了就是说安全上面。好，比如说。 有的时候我们在开车行驶的时候呢，我们会觉得，哎，我们要转弯的时候，我们是不是要先看看左右看，好看左右，然后甚至要看一下前方，是有没有死角？对，如果你少了一个步骤，你就很有可能呢，一不小心擦撞到，或是碰撞到，又或者是因为你多了，你有落实这个步骤，你才会发现，你才会没有呢去跟闯红灯的给碰撞上这些。 平常你在落实的小细节呢，在生活上呢，务必都要继续执行，包括就是我们在做用用电脑好了，打这样的一个比方，平常呢，你可能就是每每天呢的，或者是每一周，或是每个月，固定什么时候你都会去落实的去做清理清理你的硬碟，然后去做备份，那你就务必要去做，那不要去跳过其中的一个步骤，因为你可能就会。 发现，诶，你有需要的时候，你的答案是招不回来的。啊，这些东西就是细节上面要特别留意一下，这样子呢就不会影响到你生活的大大小小的事情了。属猴的朋友在这一周要注意的天数是礼拜一跟礼拜六喽。下一个生肖是我们属鸡的朋友，属鸡的朋友，老师在这一周要告诉你的是，你要学会先苦后甘。这一周你可能会觉得，怎么好多事情又…… 又又被揽在身上了。虽然呢，你会觉得很繁杂，可是呢，这些事情当你做到一个段落之后，你就可以往下丢给你的下属，或者是你就可以交给其他相关的单位去继续做落实执行。所以其实你不过是先去开矿，然后呢，呃，采先锋，然后再帮后人去做铺路。这样的一个位置虽然会先苦，可是你只是一时的。 所以记得这个先苦，后面还是会得到甘甜的，因为最后大家还是会很感念，因为你给的方向是正确的。所以属鸡的朋友呢，啊，这一周要注意的天数是礼拜二哦。下一个生肖是我们属狗的朋友，属狗的朋友呢，在这一周你的情绪呢会比较敏感，一点点的事情呢，你可能就会觉得烦躁，或者是脾气就就来了。要注意的天数是礼拜三。如果你觉得你的 心情起伏很大，老师会建议属狗的朋友在这一周呢，就是放一杯温开水在你的旁边。当你觉得心情有点起伏的时候，我们就喝一点点水，喝一口两口，那会有助于你呢，让自己的这个气呢可以压下来。但这个压下来只是说让你的心情不要这么的毛，你还是要把这个根源，也就是让你觉得烦的事情呢，要把它处理掉。 好，毕竟呢，老师是希望你能够在处理事情的时候不要带情绪，这样子才不会影响到你周遭的人事物。好，下一个生肖呢，是我们属猪的朋友。属猪的朋友在这一周呢，会有一个很严重的问题，叫做专注不足。被交办的事情，你可能有听没有进去；呃，会被交代的事情呢，你可能这一秒听进去，下一秒就忘记。 所以是说，请你务必要拿一个笔记本在身边，好好的记下来人家交代你的事情，哦，就算你脑子记不得，至少可能你有写下来了，事后还会有印象吧。好，属猪的朋友在这一周要注意的天数是礼拜二跟礼拜四，所以切记，尤其在这一两天，不要有漏掉任何重大的事情，不然后面你会吃苦头的哦。 再来，让我们来看一下当周的感情胜利组是这三个生肖的朋友，分别是第一名属马的朋友，第二名属牛的朋友，以及第三名属老鼠的朋友。恭喜以上上榜的这三个生肖的朋友，在这一周你们的感情呢是如鱼得水、甜甜蜜蜜的，不妨呢也可以多去约会，看看夜景。 都是很适合让感情再次升温升温的方式哦。好，以上就是我们这一周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必不要忘了在下方帮老师按下订阅跟赞。老师爱你们哦。